नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड पक्राउ परिसकेपछि यसले राजनैतिक वृत्तमा ठुलै तरङ्ग सृजना गरेको छ नेपाली काङ्ग्रेसकै अन्य नेताहरू त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेताहरू समेत यो प्रकरणमा मुछिएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा केहीले मोबाइल स्विच अफ गरेको भन्ने खबर पनि सार्वजनिक भएको छ मोबाइल स्विच अफ नै गरेर केही नेता कहाँ पुगे के गरे यसको अत्तो पत्तो छैन पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेपछि नेकपा एमालेका सचिव चोबहादुर रायमाझी म प्रहरीको सम्पर्कमा आउँछु भन्दा भन्दै कता पुगे के गरे यो प्रहरीले अझै पनि सार्वजनिक गरिसकेको स्थिति छैन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ चार गतेको संसदको बैठकलाई आफूले सम्बोधन गर्ने र त्यो बैठकमा तथ्यसहित आफू यो प्रकरणका विषयमा बोल्ने उहाँले बताएको स्थिति छ अब यो प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा अनुसन्धान कति परसम्म पुग्ला या यत्तिकै यो प्रकरण सामसुम होला यो आम जनताको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा यही चासो र चिन्ताको विषय बनेको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ विश्लेषक महेन्द्र कुमार थापा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अब थप कति परसम्म जाला भनेर चाहिँ मान्छेहरूले त्यो एकदमै चासोका साथ सोधिरहेको सोचिरहेको निहालिरहेको अवस्था छ तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ के बुझिरहनु भएको छ यो अनुसन्धान चाहिँ कति परसम्म जान सक्छ हस् धन्यवाद प्रश्नको लागि मैले चाहिँ यो कति परसम्म जान्छ भन्दा पनि यो कति पहिलाबाट चाहिँ यो प्रकरण नेपालमा विद्यमान छ र यो घटनाहरू घटिरहेछ भन्नेतिर अलिकति थोरै यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ अहिले यो सतहमा अल अफ सडन सतहमा आउनु पछाडि अहिले म त्यसको पाठहरू केलाउँछु र यसको पृष्ठभूमिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो घटना अहिले मात्रै घटेको होइन यो घटना दस बाह्र वर्षदेखि कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा चलिरहेको थियो र जुन first lot second lot third लटको भुटानीहरूलाई चाहिँ शरणार्थीको रूपमा चाहिँ तेस्रो देशमा चाहिँ स्थापना गर्ने कामहरू भए त्यही बेलादेखि नै नेपाली नागरिकहरूलाई पनि भुटानी शरणार्थीको नाममा लगिराखेको हो त्यतिखेर को को इन्भल्भमेन्ट थिए के के गरे कसो कसो गरे त्यो त भोलि छानबिनका क्रममा देखिँदै जाला तर थुप्रै मान्छेहरू भुटानी शरणार्थीको नामबाट कोही क्यानाडा कोही अमेरिका कोही अस्ट्रेलिया विभिन्न देशमा पुगिसकेका छन् त्यो कुरा मैले चिनेकै मान्छेहरू पनि धेरैजना मान्छेहरू त्यसरी पुगेका छन् कसैलाई ज्वाइँ बनाएर लग्यो कसैलाई छोरो बनाएर लग्यो कसैलाई यहाँ ल्याएर जन्म दर्ता गरेर लग्यो होइन नजन्मेकालाई जन् जन्मेको भनेर दर्ता गरेर लग्यो यावत कुराहरू यसको तथ्यहरू चाहिँ झापा जिल्ला कार्यालयको सिडिओ कार्यालयमा गएर हामीले चाहिँ त्यसमा केलाउन थाल्यौँ भने त्यसमा भेटिन्छ र मैले चिनेका मान्छेहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छन् यो त्यो रूपमा गइरहेको थियो जाँदै जाँदै जाँदै जाँदा जाँदा तिसौँ हजार बिसौँ हजारलाई लगिसके पछाडि अब भुटानी शिविरमा पनि मान्छे कम्ती हुँदै गए अब यिनीहरूको यो यसरी मानव तस्करी गर्ने मान्छेलाई त्यतिले मात्रै भोक मेटिएन अब यिनीहरूलाई बल्कमा पैसा चाहिन थाल्यो त्यतिखेर विभिन्न बाना बनाएर त्यसको प्रमाणीकरणमा चाहिँ ज्वाइँ बनाइदिए बुहारी बनाइदिए छोरो बनाइदिए होइन भान्जा बनाइदिए यी के के बनाएर लिएर गए अब अहिले आएर चाहिँ उनीहरूलाई मासमा एकदम ठुलो र अमाउन्टमा पैसा चाहिएपछि यिनीहरूले सङ्गठित अपराधको हिसाबले चाहिँ लिएर जाँदाखेरि यो चिज आयो तर यो आउनुको पछाडि पनि यसको राजनीतिक र रणनीतिक महत्त्व छ भन्ने चाहिँ मेरो ठहर हो यद्यपि यो अहिले नै अलिकति हतारो पनि होला यो विषयमा अझै बढी बोल्नको लागि तर यो रणनीतिक महत्त्व राजनीतिक रणनीतिक हिसाबले नै आइरहेको चिज हो त्यो राजनीतिक रणनीतिक भनेको चाहिँ कस्तो जस्तो अब अहिले यो पुसदेखि यता नै सरकारमा भएका फेरबदलहरू दुई महिना तिन महिनाभित्रमा दुई दुईपल्ट चाहिँ के लिने भन्छ नि त्यो विश्वास विश्वासको मत लिने यो यो प्रकरणहरू छ अब फेरि अहिले आएर समीकरण परिवर्तन भइरहेछ कहिले राष्ट्रपति सरकारमा जाने कहिले बाहिर बस्ने कहिले बाहिर बसेर सरकारलाई समर्थन दिने कहिले एमालेको दिने गठबन्धनमा सरकार बन्ने कहिले एमाले त्यसबाट छुट्ने यावत कुराहरू गर्दाखेरि प्रचण्ड सरकारलाई पनि आफ्नो सत्ता टिकाइराख्नको लागि पनि केही न केही स्टन्टहरू गर्नुपर्ने जरुरी छ र जहाँसम्म लाग्छ प्रचण्डजीको पनि अब राजनीतिको यो अन्तिम अन्तिम प्रधानमन्त्रीकै पालो होला यो बेलामा उहाँलाई पनि केही चिज राम्राहरू गरौँ भन्ने पनि लागेको छ यद्यपि उहाँ आफू पनि धेरै चोखो त हुनुहुन्न होइन उहाँले बोलेकै टे टेलिभिजनका क्लिप्सहरू या भिडियोहरू या स्टेटमेन्टहरू सुन्दाखेरि उहाँ पनि चोखो त हुनुहुन्न उहाँले क्यान्टोनमेन्टको बारेमा त्यत्रो मजाले नै भन्नुभएको छ होइन तथापि आफू खराब भए पनि अब एकचोटि चाहिँ सुरुवात गरौँ कि भन्ने लागेको पनि हुनसक्छ र अर्कोचोटिलाई पार्टीको अलिकति छवि बनाउनको हिसाबले पनि लागेको हुनसक्छ एउटा पाटो यो घरेलु हिसाबले मैले त्यसरी सोचिरहेको छु भने अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको इन्टरभ्यूमा पुस पछाडि चाहिँ नेपालमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हङ पार्लियामेन्ट बन्छ र त्यो हङ पार्लियामेन्टको एउटा चाहिँ कार्यभार कार्यभार कार्यदिशा हुन्छ त्यो कार्यदिशा भनेको चाहिँ अब एमसिसीहरू चाहिँ लागु हुने नागरिकता विधेयकहरू लागु हुने स्टेजमा देश पुग्छ यो नै कार्यभार रहनेछ भनेको थिएँ अब त्यतैतिर अलिकति मुलुक ढल्किरहेको भन्ने मलाई आभा आभास भइरहेछ मैले अघि सुरुमा जो जिज्ञासा राखेको थिएँ होइन यहाँले यसको पृष्ठभूमितिर जानुभयो म चाहिँ अब यहाँलाई त्यही अघि सुरुमा राखेको जिज्ञासा नै फेरि दोहोऱ्याउँदैछु यो अनुसन्धान चाहिँ कति परसम्म जाने देख्नु भएको छ यत्तिकै अब यो सामसुम होला या अझै केही दिन यो अनुसन्धान अघि बढ्ला र यसले एउटा निष्कर्ष निकाल्ला यसका दुईवटा पाटा या के होला यो यसका दुईवटा पाटा छन् रोहितजी यदि यो प्रकरण विशुद्ध नेपालमा अब केही भ्रष्टाचारका विरुद्ध कामहरू गरौँ अपराधीहरूलाई चाहिँ अलिकति ठेगान लगाउँ भन्ने हिसाबले आइरहेको हो भने यो अनुसन्धान अझै लम्बेर जान्छ होइन र यसले तर पनि अहिलेको सत्ता समीकरणलाई हेर्दाखेरि टेको पिँढोहरूलाई हेर्दाखेरि र सरकारमा भएको दलको स्ट्रेन्थ बत्तिस छ अरू त्योभन्दा बढी ठुल्ठुला पार्टीहरू जस्तो उनानब्बे सिट बोकेको कङ्ग्रेसलाई चलाइरहेछ अठहत्तर सिट बोकेको एमालेलाई चलाइरहेछ भने अब त्यसको कारणले नै अलिकति प्रभावित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यो देशमा योभन्दा अगाडि भएका ठुल्ठुला काण्डहरू यसरी नै बजार तातेको थियो पत्रकारहरू कराइरहेको थिए लेखिरहेको थिए हामी जस्ता विश्लेषकहरू टेलिभिजनमा कराइरहेको थियो जनता नारा लगाइरहेको थिए होइन तर त्यो चिजलाई प्रहरीबाट अदालत पुऱ्याइदिने बित्तिकै अदालतले भाइजत बरी गरेको घटनाहरू हामीलाई त्रन्दै थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि अदालत भन्ने चिज यस्तो छ नेपालमा जुन अदालतमा पुगिसकेपछि ठुल्ठुला काण्डहरू त्यसै सेलाएर जान्छ त्यसले गर्दा यो प्रकरण पनि मलाई त्यत्तिकै सेलाएर जान्छ भन्ने एउटा पाटो लाग्छ भने दोस्रो पाटो यो घटनालाई तान्दै जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरू इन्भल्भ हुँदै जाने र प्रचण्डको पार्टी आफै पनि विभिन्न काण्डहरूमा मुछिसकेको कारणले गर्दाखेरि यसमा ब्ल्याकमेलिङहरू पनि हुने गर्छ त्यसले गर्दा यो घटनालाई बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै गरेर सामसुम पारिन्छ जस्तो लाग्छ यतापट्टिको पाटोलाई हेर्ने भने अब अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि नेपालकातिर सक्छु त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय यो परिवेशका सन्दर्भमा यो घटनालाई कसरी कसरी कसरी हेर्न सक्छन् भनेर त्यतातिर जाउँला जस्तो नि यहाँले भन्नुभयो अदालतमा पुगिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि के के हुन्छन् भनेर भन्नुभयो होइन जस्तो अहिले केही नेताहरू जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देवबाकी पत्नी अर्जुन राणाको नाम आइरहेको छ अख्तियारका प्रमुख आयुक्तकै नाम आइरहेको छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल पनि यो प्रकरणसँग जोडिएको कुरा आइरहेको छ अब ज जसको नाम आयो नि उहाँहरूलाई त्यो अदालतसम्म पुग्ने गरी यो अनुसन्धान अगाडि बढ्ने देख्नुहुन्छ या त्यो अघि मैले जजेसको नाम लिएँ त्यहाँसम्म अब पुग्दै पुग्दैन अब सकियो अब बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्नुभयो अब केही एक दुईजना केही पक्राउ पर्लान् र यत्तिकै यहाँ चाहिँ होला मैले मैले शङ्का अघिदेखि व्यक्त के गरिरहेको छु भन्दाखेरि रामबहादुर बादलको नाम आइरहेछ टोपबहादुर रायमाझीको नाम आइरहेछ ती मान्छे भनेको जनयुद्धको सुरु दिनदेखि लिएर प्रचण्डसँग दुई वर्ष डेढ वर्ष अगाडिसम्म सँगै सहकार्य गरेका मान्छे हुन् त्यो माओवादीको जनआन्दोलनमा जे जति घटनाहरू घटे जे जति अपराधहरू भए जे जति राम्रा कामहरू भए नराम्रो कामहरू भए ब्याङ्क लुटिएका होलान् हत्या भएका होलान् हिंसा भएका होलान् त्यसभित्र चाहिँ ठुलो धनराशिको अपचलनहरू भएर यी सबैका साँचीहरू र प्रमाणहरू उनीहरूसँग हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू त्यतिकै मुख बाँधेर त बस्दैनन् मुखमा टेप लाएर त बस्दैनन् यदि प्रचण्डजी र अहिलेको गृहमन्त्री नारायण काजीजीले यी सबै चिजहरूलाई मुस्न थाल्नुभयो भने उनीहरूले पनि बोल्न त थाल्छन् आफू नबोले पनि अर्को कुनै च्यानलबाट बोलाउन थाल्छन् अख्तियारमा फेरि मुद्दाहरू हाल्न थाल्छन् ती घटनाका प्रमाणहरू बाहिर ल्याइदिन थाल्छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू आफू आफूमै त्रसित भएर यसलाई सेलाउने काम गर्छन् भन्ने मेरो मान्यता हो यहाँले कहीँ कतै जो भन्नुभएको थियो भएको थियो अब कट्टु खोलाखोल भनेर हो ठ्याक्कै त्यो स्थिति अब सृजना हो होइन खासमा विदेशी डिजाइन चाहिँ यिनीहरूको बिचमा कट्टु खोलाखल गरिदिनलाई यो चिज ल्याइएको हो तर यिनीहरू कट्टु खोलाखोल गर्ने अवस्थामा पुग्दैन स इजार मात्रै समातेर बस्छन् तानु कि नतानु भनेर किनभने सबै मरेरवाला छन् म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु अब हामी नेपाली जनताले कतिवटा काण्डहरू हेरिसक्यौँ र कुन कुन काण्डमा ठुला माछा पक्राउ पऱ्यो त अथवा अदालतसम्म पुऱ्याउँदै त्यहाँबाट बाइजत बढी गरिरहेछन् अथवा त्यो अनुसन्धान नै अदालतसम्म नपुगिकन छुटकारा पाइरहेछन् भने यो भ्रष्टाचारमा त यो अपराधमा त हरेक पार्टीहरू इन्भल्भ छ नि त हरेक पार्टीहरू इन्भल्भ भइसकेपछि एउटा पार्टीका मान्छेलाई अर्को पार्टीका मान्छेले के के अपराध गरेछ थाहा छैन र सबै थाहा छ योभन्दा पूर्वका गृहमन्त्रीहरूलाई अहिलेको गृहमन्त्रीको बारेमा थाहा छ अहिलेको गृहमन्त्रीलाई पूर्व गृहमन्त्रीको बारेमा थाहा छ अहिलेको प्रधानमन्त्रीको बारेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई सबैलाई सबै थाहा छ कतिपय केसमा त पैसा बाँडेर खाएका छन् जस्तो बाबुरामजीकै स्टेटमेन्टलाई सापट्टि लिएर म भन्यो भने बुढी गण्डकीमा चाहिँ नि नौ अर्ब भ्रष्टाचार गरेका छन् तिन तिन अर्ब बाँडेर खाएका छन् भनेका छन् त्यो कुरा त बाबुरामजीले जिम्मा लिनु पऱ्यो नि त बाबुरामजी जतिको मान्छेले सार्वजनिक स्थानमा माइक समातेर बोल्नु भएको कुरा हो नि त कहाँ कहाँ खाए त भनिदिनु त पऱ्यो नि उहाँले भनेपछि कतिपय सन्दर्भमा बाँडेर खाएका छन् कतिपय सन्दर्भमा एक्ला एक्लै खाएका छन् अनि कसको को व्यापारीसँग पैसा छ कसको कुन कुन व्यापारीसँग पैसा छ सबैलाई इन्फर्मेसन थाहा छ त्यो कारणले गर्दा यो केस धेरै अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यो प्रकरण नि यो सतहमा जस्तो के कारणले आयो होला केही जो पीडित भनिएका व्यक्तिहरू जसले उजुरी हाले उजुरी हालिसकेपछि आयो होला त्यही मात्रै एउटा कारण होला या अघि अन्तर्राष्ट्रिय जो जगतसँग जोडेर केही भन्न खोजिरहनु भएको थियो मैले विषयमा रोकेँ यहाँले अघि भने जस्तै थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरू जो सार्वजनिक भएको थिए भ्रष्टाचार भयो भन्ने थाहा थियो तर त्यसमा अनुसन्धान भएन होइन त्यसमा छानबिन भएन तर यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई चाहिँ यो तबरले जो छानबिन गरिँदैछ नि यसमा ठ्याक्कै भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय त्यो दबाब विशेष गरी अमेरिकाकै त्यो दबाब रह्यो होइन त्यहाँको एफबिआईले समेत यो विषयमा चाहिँ त्यो चासो लिइरहेको छ छानबिन गरिरहेछ भन्ने खालको कुरा पनि कता कता गाई गुई चलिरहेको थियो त्यही भएर चाहिँ यहाँ दबाबमा परेर यो अगाडि बढ्यो या के हो अहिले मैले भने नि तपाईँलाई यो दबाब हो किन दबाब हो भने अन्य मुद्दाहरू घरेलु हुन्छन् जस्तो बलात्कार भयो त्यसको घरेलु मुद्दा हो घरेलु सेटलमेन्ट हुन्छ अदालतले जे जे गर्छ यो मुद्दा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउन मिल्ने मुद्दा हो यो मानव तस्करीको मुद्दा हो देश विरुद्ध गरिएको अपराधको मुद्दा हो फेरि अर्को देशसँग पनि जोडियो अर्को देशसँग पनि जोडिएको छ भोलि ती त्यहाँ अमेरिकामा पुगेर अथवा क्यानाडामा पुगेर अस्ट्रेलियामा न्युजिल्यान्डमा जहाँ जहाँ पुगेर सेटल भइसकेको भुटा भुटा भुटानी शरणार्थीहरू ती तिनीहरूको नाममा अन्य नागरिकहरू पनि त्यहाँ नेपालका नागरिकहरू पनि पुगेका छन् तपाईँले यति मात्रै नेपाली नागरिक मात्रै भन्दिनँ भारतीय नागरिक पनि पुगेका छन् भारतीय नागरिक जुन फुन्चुलिङ भन्ने एउटा सहर छ जयगाउँ भन्ने बोर्डर हो फुन्चुलिङ भन्ने भुटानतिर पर्छ जयगाउँ भन्ने यतापट्टि पर्छ त्यताका मान्छे पनि मिसेर गएका छन् यहाँ प्रमाणीकरणको नाममा के के मात्रै भएको छैन उनीहरूलाई पनि प्रमाणीकरण गरेर पठाएको छ भारतीय नागरिक त्यो भुटानी शरणार्थी पछिल्लो पछिल्लो चरण आउँदै गर्दा प्रमाणीकरण उनीहरू पनि हामी पनि भुटान हौँ हामी पनि यता जयगाउँमा गएर काम गरिरहेको बेलामा हामीलाई पनि विस्थापित भयौँ भनेर पनि यसरी पनि मान्छेहरू आएछन् त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुर्याउन सक्ने र एउटै मुद्दामा धेरैजना मान्छेलाई चाहिँ क्षमाउन मिल्ने भएको हुनाले अमेरिकन दबाबमा पनि यो कुराहरू अगाडि बढिरहेछ म तपाईँलाई एउटा बिम्बको साथ भन्छु हामी सबैले धेरै पटक बोलिरहेकै विषय हो भनिरहेकै र नेपाली जनतामा जगजायर भएका यिनीहरू विदेशी दलालहरू हुन् भनेर हामीले भनि नै रहेछौँ मैले पनि भन्छु तपाईँले पनि भन्नुहुन्छ अर्काले पनि भन्छ म चाहिँ के भन्छु नि यिनीहरू विदेशीका पाल्तु घोडाहरू हुन् यिनीहरूलाई रेसमा दौडाइरहेका थिए अब घोडाहरू बुढा बुढा हुँदै गए दाना पानी बेसरी चाहिने भयो रोग बेसरी लाग्न थाल्यो खर्च मात्रै बढ्यो र रेसमा यिनीहरूले पर्फर्मेन्स दिन सकिरहेका छैनन् त्यसले गर्दाखेरि अब यी नयाँ पुराना घोडाहरूलाई नयाँ घोडाबाट विस्थापित गराउनु पर्ने छ त्यसले गर्दा अब विस्थापितको लागि यिनीहरूलाई विभिन्न किसिमका लान्छना विभिन्न किसिमका गरेर यिनीहरूलाई यहाँबाट विस्थापित गर्ने नयाँ घोडा रेसमा लिएर आउने पुराना घोडामा दौडिन नसक्ने त बाजी कसैले थाप्दैन नि त्यो कारणले गर्दा यिनीहरू रेसका घोडाहरू अब घोडाहरू पुराना भए यी पुराना घोडाहरूलाई हटाउने हो अठासी नम्बरको घो उनानब्बे नम्बरको घोडा बत्तिस नम्बरको घोडा अठहत्तर नम्बरको घोडा यी सबै पुरानो घोडा भए अब एक्काइस नम्बरका घोडाहरू छ नम्बरका घोडाहरू नेपालमा ल्याइसकेका छन् अब तिनीहरूलाई स्थापित गर्नको लागि अब यी पुराना घोडाहरूलाई विस्थापित गरिन्छ तपाईँले एक्काइस नम्बर र छ नम्बर <laughs> विशेष गरी संसदको त्यो गणितलाई तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो त्यसरी नै बुझ्नुहोस् एक्काइस महिना तपाईँले सम्भवतः मैले भन्दै लाँदाखेरि ठ्याक्कै <laughs> यहाँ तपाईँले हँसु आएको तालमा होइन त्यो हिसाब किताब गरेरै भन्नुभयो होला जे होला ल यो छोड्नु अब जस्तो यो यो प्रकरणमा नि नेपालमा जसरी छानबिन अगाडि बढिराखेको छ यसलाई त्यत्तिकै थामथुम पार्ने प्रयास भयो भने चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले छोड्दैन र अरू अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले छोड्दैनन् भनेर भनिँदैछ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्ला अब यो प्रकरण अब यस्तो हो एक एकजना दुईजना मात्रै पर्ने भएदेखि यहाँ त्यसलाई सहिद बनाइदिन्थे होइन अब यहाँ त धेरैजना पर्ने भयो पोलेकै आधारमा पर्ने थाल्यो भने त जसले जसलाई पोल्दै पनि भयो नि मैले अघि नै भने नि अब यहाँ त प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा छ आइसक्यो त अब त्यहाँ अघि एउटाको इन्टरभ्यू म हेर्दै थिएँ मतलब बयान हेर्दै थिएँ उसले के भन्दै थियो यो पैसा त गृहमन्त्रीलाई दिनला भनेर हामीसँग लिएको भन्यो होइन गृहमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्म जाने हुन्छ अब गृहमन्त्री हो भने प्रधानमन्त्री पनि त बोल्यो नि त उसले होइन अनि को मार्फतबाट गयो भन्दाखेरि मन्जु खाँड र आर्जु देउदा देउबा मार्फतबाट पैसा गयो भने अब भनेकै भरमा समात्तै जाने हो कि के हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ अनुसन्धानको दायराभित्र आउने र अमुक अमुक मान्छेहरू चाहिँ भिक्टिमाइज हुने मैले सम्भावना देखेको छु अन्तर्राष्ट्रिय दबाब हुने भनेको के हो भने यो चिजको राम्रोसँग इन्भेस्टिगेसन गर भनेर आउने हो त्योभन्दा बढी यिनीहरूले गर्न पनि सक्दैनन् यहाँ तिनटै दल आपसमा अस्तिदेखि मिटिङ भइसक्यो यिनीहरूको सुरु भइसक्यो होइन अब बाहिर त कुरा त आउँछन् मिडियाले सोध्छ तपाईँहरूको विषयमा के कुरा भयो भन्दा होइन हाम्रो यो किसिमको सहमति भयो के सहमति भयो भन्दा उनीहरू के भनिरहेछन् भन्दाखेरि अनुसन्धानलाई प्रभावित नगर्ने सहमति भयो ठिक छ त्यसभित्र गहिरो कुरा छ नि त गहिरो कुरा छैन अनुसन्धान थालेपछि त जहाँसम्म पनि पुग्ने भयो प्रभावित नगर्ने भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि मेरो अनुसन्धान तपाईँले नगर्ने तपाईँको अनुसन्धान मैले नगर्ने हो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी साना साना मान्छेहरू छन् जस्तो इन्द्रजित राई अब त्यो दुईजना केशव के के भन्ने मान्छेहरू यिनीहरू यिनीहरू नै फस्छन् गोरे फसे जस्तो फस्छन् बाँकी ठुला माछाहरू सबै बाहिर निस्किन्छन् यी साना मसिना चाहिँ कत्ल्याम हुन्छ तेत्तिस किलो सुनमा जस्तै त्यस्तै हो भरिया मात्रै फस्ने हो अब जस्तो भरिया पनि अब यो हेर्दा त अहिलेको प्रकरण हेर्दा त भरिया पनि अलिक ठुलै भनिएका मान्छेहरू चाहिँ भरिया भने जस्तो देखियो ती भरियाहरू चाहिँ केही हुँदैनन् या तल्लो तहका भरिया कहाँसम्मका मान्छे जान्छन् भन्दाखेरि त्यो एकजना कर्मचारी सचिव जो हुनुहुन्छ पाण्डे उहाँसम्मलाई भित्र पठाइन्छ इन्द्रजित पनि जान्छन् अब त्यस पछाडि तल मोरङ झापा सुनसरी ग्राहक खोज्ने पैसा भेला पार्ने लगेर जिम्मा लगाइदिने यी सम्मलाई चाहिँ सिद्ध्याउँछन् नेता चाहिँ कोही पर्सन जस्तो मलाई लाग्दैन त्यस्तो भयो भनेदेखि नि जस्तो जति बेला तेत्तिस किलो सुन प्रकरण जो बाहिर आएको थियो तपाईँले भने जस्तो जसरी गोरेहरू जो समातिएका थिए त्योभन्दा माथिकाहरूको केही भएन अब समय त त्यस्तो छैन नि फेरि होइन समय त्यस्तै छ नि समय मैले के आधारमा त्यस्तो छैन भने नि विशेष गरी राजनीतिक त्यो चेतलाई हेर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला जे गरे पनि मत उनीहरूतिरै जान्थ्यो भनौँ ती दलतिरै तर अहिले यो गएको मङ्सिर चारको निर्वाचन यता हेर्ने हो भने त्यो निर्वाचन र त्यो यताका उपनिर्वाचनलाई हेर्ने हो भनेदेखि त जनताले त हिसाब किताब त गर्न थालिसकेछन् त्यसको त्यो हेक्का यी ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूलाई छैन होला यिनीहरूलाई केही पनि फरक पर्दैन यिनीहरूलाई केही फरक पर्दैन जम्मा कुनै पनि मान्छेलाई कारवाही गर्ने दण्डित गर्ने भनेको पुलिसले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हो अदालतमा यिनीहरूका पक्षका वकिलहरूले गर अब पैसा अथा पैसा छ जति पनि पैसाले प्रभाव गर्न सक्छन् र त्यहाँनिर लगेर अनेक तरिकाले कुरा बङ्ग्याएर होइन त्यहाँ चोरबाटहरू न्यायालयमा जति धेरै चोरबाटहरू काहीँ पनि छैन त्यहाँ त्यहाँको चोरबाटको छिद्रबाट होइन स्वस्ति शान्ति गरेर त्यो टेडिएको उसलाई राहु केतुलाई यिनीहरूले ठिक गरिदिन्छ स्वस्ति शान्ति गरेर त्यहाँबाट ठिक गरिदिन्छन् नेता जति जान्छन् जसले पैसाको बिटो समातेको समातेको र जसका सिधा सिधी मैले पैसा यसलाई दिएको भन्ने छ त्यति मान्छेहरूलाई गरेर सामसुङ गरेर हामीले भ्रष्टाचारी समात्यौँ भन्न पनि त चाहियो नि त त्यतिलाई लगेर खोरमा खोज्छन् न रामबहादुर बादल जान्छन् न टोपबहादुर जान्छन् न खाँड जान्छन् न खाँडकी पत्नी जान्छन् न आर्जु जान्छन् कोही पनि जाँदैन त्यहाँ नै लगेर स्वस्ति शान्ति गरेर यिनीहरूलाई क्लिन बनाइन्छ र जनताले गर्ने भनेको के तेत्तिस किलो साग काण्डमा चाहिँ जनताले के गरे केही पनि गरेन कराए कराए सुके होइन त्यसपछि अर्को एउटा इस्यु ल्याइदिन्छन् फेरि त्यतातिर बोल्न लेख्न कराउन थाल्छौँ हामी विश्लेषण गर्न थाल्छौँ तपाईँले हामीलाई इन्टरभ्यूमा बोलाउनु छ त्यो केस त बिर्सिनुहुन्छ अहिले तेत्तिस किलो सुन प्रकरणको बारेमा पछाडिका घटनाहरू सबै बिर्स्यौँ हामीलाई तेत्तिस किलो मात्रै याद छैन वाइट बडी के भएको थियो बिर्स्यौँ नि हामीले लाउडा धमिजा सबै बिर्स्यौँ नि लाउडा धमिजा शब्द चाहिँ याद हुन्छ तर त्यसका प्रकरण के थियो भन्ने कुरा अब त्यो घटना पनि बिर्सिन्छ अब यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नै बिर्साउने गरी अर्को कुनै त्यस्तै केही ल्याइन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक फेरबदल गरिन्छ समीकरण फेरबदल गरिन्छ गठबन्धन फेरबदल गरिन्छ अब जस्तो त्यो फेरबदल गर्नका लागि पनि त अहिलेकै अवस्थामा त कारण त देखाउनु पर्ला कि बिना कारण पनि फेर होइन कारण के चाहिँ रहेछ कि केपी ओलीले अनेक अनेक गरेर संसद विघटन गर्ने के के गर्ने यस्ता विभिन्न नौटङ्कीहरू त भइरहन्छन् नि पार्टीमा दलहरूले कतिवटा छन् छैन गरिसकेपछि चाहिँ न्यायालयले निरूपण गर्ने कुरा हो नि त गर्न त जे पनि पायो नि जसले तपाईँले अहिले मलाई स्टुडियोमा बोलाएर मार्न पनि पाउनु पनि मारिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुरा तपसिलका विषय भए त्यसले गर्दा संसदभित्र यिनीहरूले जे पनि गर्न मिल्छ गर्छन् गरिसकेपछि त्यो सर्वोच्चमा जान्छ त्यसको सुनवाई हुने बेलामा विभिन्न किसिमको न्यायका नौसिङ त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूले विभिन्न स्टन्डहरू ल्याएर पनि यसलाई बिर्साइदिन्छन् त्यसपछि हामी तपाईँ हामी बस के के कतातिर केन्द्रित हुन्छौँ भने राजसभाको चाहिँ नै पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बन्ने कि गगन थापा प्रधानमन्त्री बन्ने कि अब काङ्ग्रेस फुट्छ अरे भन्ने हल्ला चलाउन थाले होइन अब गगनहरूपछि राप्रपा राष्ट्रपमा जाने अब यस्ता यस्ता किसिमले बस चर्किँदै जान्छ अब न्यायालयमा केस प्रवेश गरेपछि तपाईँ हामीले विश्लेषण गरेर बस्न पनि मिलेन न्यायालय प्रभावी पार्ने काम त गर्न मिलेन त्यो कारण यसरी नै बिर्स्याउने विषयान्तरका लागि विषयहरू तयार हुँदैछ तयार तयार हुँदैछ विशेष गरी त्यसका लागि चाहिँ अब सरकार यो सत्ता जो समीकरण यसमा फेरबदलका ती प्रयासहरू हुँदैछन् तपाईँलाई के लाग्छ अहिले नि जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्नुभयो संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस एक हिसाबले भनेदेखि माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेसको ढाडमा टेकेर होइन सत्ताको कुर्सीमा त्यो बसिरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेसकै ढाडमा टेकेर नेपाली काङ्ग्रेसकै टाउकालाई एक हिसाबले हो भनेदेखि उसले प्रहार गरिरहेको छ यो अवस्थामा नि अब नेपाली काङ्ग्रेसले चुपचाप होइन जो ढाडमा माओवादी केन्द्र चढेर टाउका हानिरहँदाखेरि पनि ऊ त्यसै गरी अगाडि बढ्ला कि या प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई यसो एकपल्ट हल्लिँदाखेरि दिन्छ होइन यस्तो अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी इन्ट्याक्ट रहेको खण्डमा होइन हाम्रो पार्टीमाथिको प्रहार हो र पार्टीको साग गिराउनलाई चाहिँ प्रचण्ड सरकारले हामीलाई यसो गरिरहेको भन्ने कुरा भयो र त्यो पार्टीभित्रका आम केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीको बिचमा एउटा सहमत भएर एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्यो भने तपाईँले भनेको लाइनमा जान्छ पार्टी एक ढिक्का सरकारसँग जुझ्न थाल्छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन काङ्ग्रेसका केही नेताहरूले त गृहमन्त्रीलाई गृहमन्त्रीलाई धन्यवाद धन्यवाद भनिसके आफ्नो पार्टीको बालकृष्ण खाँड आरोपित मात्रै हुन् त्यो पुष्ट्याइ भएको छैन उहाँलाई न्यायालयले दोषी करार गरिसकेको छैन दोषी करार नगरिसकेको अवस्थामा अनुसन्धानको लागि मात्रै समाउँदाखेरि चाहिँ धन्यवाद भन्दै गृह मन्त्रालयमा गएर चाहिँ बिस चालिसजना जान्छन् यतापट्टि विश्वप्रकाशजी अब गगनजीहरू चाहिँ नि ठिक भयो भनेर भनिरहेछन् र भनेदेखि पार्टीभित्र पनि त दुई फ्याक छ अब बालकृष्णलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने पार्टीभित्र उनीहरूले बोलिसके यो अवस्था भनेको के भन्दा पार्टीमा चिरा परिसक्यो दरार परिसक्यो अब यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि विदेशी शक्तिद्वारा डायलग गराइन्छ को कसका बिचमा भन्दा केपी ओलीको पार्टी एमाले गगन हरूको समूह रासोपा राप्रपा यतिका बिचमा समीकरण बनाएर अब अब सरकारसँग टसल गराइन्छ यो विभिन्न किसिमका चिजहरूबाट चाहिँ फेरि अब भोलिका दिनदेखि हाम्रा घटनाहरू त्यतातिर केन्द्रित हुन जान्छन् त्यो हिसाबले मलाई लाग्दै गरेको कुरा के हो भने काङ्ग्रेस फुट्छ कि भन्ने लागिरहेछ यसमा नेकपा एमाले चाहिँ एक झिक्का नै रहन्छ नेकपा एमाले रहन्छ के त्यो ओलीको व्यक्तित्वका कारणले होइन अब त्यहाँनिर जति भाँडबैलो हुनुपर्ने भए जति निस्किनुपर्छ निस्किसके अब बाँकी रहेका मान्छे त्यहाँबाट छुट्नेवाला छैनन् त्यो कारणले गर्दा त्यहाँनिर फस्दैन जस्तो तपाईँको सङ्केत गर्दै गर्नुभएको माओवादीका मान्छेहरूलाई त्यहाँनिर ओलीले कारवाही गरेपछि के हुन्छ भनेपछि अब टोपबहादुर रायमाझीलाई कारवाही गरेको छ सचिवबाट निलम्बन मात्रै गराएको निलम्बन गरेको मान्छे अब जानु चाहिँ कहाँ निलम्बन मात्रै गरे हो नि त उनले पनि प्रोटेक्सन गर्न त बाहिर जनतालाई पब्लिक कन्ज्युम्सनका लागि त के के के के बोलिरहेछन् होइन तर भित्रभित्र त लबिङ त गरिरहेछन् नि त त्यो त टोपबहादुर रायमाझीले बुझेको छ अब एउटा पार्टीले कारवाही गर्दैछ आफ्नो पुरानो पार्टीले कारवाही गर्दैछ नयाँ पार्टीले जोगाउन खोज्दैछ भने त्यहाँबाट छु फुटेर चोइटेर जानेवाला त कोही पनि छैन त्यसले गर्दाखेरि एमाले अहिलेको समयमा इन्ट्याक रहला कङ्ग्रेसभित्र यो खास सक्न खोजेको चाहिँ कङ्ग्रेसलाई नै हो कङ्ग्रेसलाई नै सिद्ध्याउनु खोजेको हो तपाईँको अन्तर्मनको बुझाइ यही प्रकरणले नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ विभाजित हुन्छ विभाजित हुने सम्भावना बढेर गएको छ ठ्याक्कै त म भन्न सक्दिनँ यो राजनीतिक जता पनि मोडिन सक्छ तर अहिलेको परिस्थितिहरू सबै भित्री रूपमा आकलन गर्दै गर्दै जाँदाखेरि प्रोज एन्ड कन्सलाई हेर्दाखेरि मेरो विचारमा सबभन्दा कमरो कमजोर स्थितिमा कङ्ग्रेस पुगेछ छ डिफेन्सिभ स्थितिमा छ र त्यहाँभित्र पनि असन्तुष्ट पक्षहरूको खेमा बलियो भएर गइरहेको बेलामा यही बेलामा हो पार्टीको संस्थापनलाई प्रहार गर्ने भनेर हिजो देउबासँग उभिरहने टिम चाहिँ संस्थापन पक्षसँग कुस्ती खेल्न जाने मनस्थितिमा छ भोलिको नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँ ने नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ यो अन्तिम सरकार पनि होला सत्ता पनि होला र यतिखेर हामीले त्राण बचाउन सक्यौँ र पार्टीको साख बचाउन सक्यौँ भने हाम्रो पार्टी रहला भन्ने हिसाबले अन्तिम अस्त्र प्रहार गरिरहेछ तथापि मेरो विचारमा यो पार्टी चाहिँ अब अर्को चुनावसम्म पुग्दै गर्दाखेरि अब लोभी पापी हुन् फेरि गएर सहकार्य गठबन्धन गरि नै हाल्छन् यदि त्यसो नहुने हो भने यो पार्टी चौथो पाँचौँ पोजिसनतिर पुग्छ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै जो क्यान्टोनमेन्ट त्यो प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ अब माओवादी केन्द्र यो लामो समयसम्म त सरकारमा रहि नरहला होइन तपाईँले अघि भने जस्तै सत्ता समीकरण कुनै ढङ्गले फेरबदल भएर अर्को कोहीले सरकारको नेतृत्व गर्ला त्यति बेला माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई चाहिँ ताक्ने गरी होइन फेरि अर्को केही सोझिन्छ सोझिन्छ मैले अघि नै भने नि अब यो तिनवटा पार्टी तिनवटा रेसका घोडाहरू छन् नि यति तिनवटालाई विस्थापित गर्ने हो क्या एउटै केसले यो एउटा केसले दुईवटालाई हान्यो अब यी दुईवटा मिलेर सरकार बनाए लान्छन् गर्दा तिनटै नाङ्गे नि जनताको अगाडि तिनटै नाङ्गे र यसका शीर्षस्थ नेता सबैलाई जेल पुर्याउने अभियान हो अब अब गठबन्धन हुँदाखेरि माओवादीसँग काङ विरुद्ध कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धन हुन्छ चाहे फुटेको कङ्ग्रेस होस् या एक ढिका कङ्ग्रेस होस् त्यो गठबन्धन भएर अबको उठ्ने भनेको माओवादी द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू उठ्छन् द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू उठ्छन् र त्यसमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा चाहिँ बाल भर्तीकादेखि लिएर विभिन्न अपराधहरू त्यहाँनिर जोडिएर आउँछन् र यो जसरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने हिसाबले आइरहेछ त्यस्तै गरी माओवादी द्वन्द्वको टाइमका नि घटनाहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने किसिमका मुद्दाहरू बनाएर ल्याइन्छ र अन्तत गोता तिनटै पार्टीहरूलाई सिध्याउँछन् यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो पार्टीका सभापति रवि लामी छानेका सन्दर्भमा पनि नागरिकताको विषयदेखि लिएर जुन यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको ठेक्का जो रुजु सम्बन्धी ठेक्काको त्यो विषय पनि नआएको होइन होइन तर त्यो ठेक्का रुजुको विषय जो आइरहँदा त्यसलाई जनस्तरबाट पनि नै पत्याउने स्थिति रहेन जनताले पत्याएनन् तर यो भुटानी शरणार्थी प्रकरण भन्नुहोस् या अरू प्रकरणहरू भन्नुहोस् त्यसमा जनताले कोही कसैको नाम बाहिर आउने बित्तिकै हो यसलाई त समातिहाल्नुपर्छ यसलाई त थुनिहाल्नुपर्छ यसलाई त अनुसन्धानको दायरामा ल्याइहाल्नुपर्छ भनेर जे भनिरहेका छन् नि यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने मैले अन्तिम यो यो यो यो फ्रस्ट्रेसनको फ्रस्ट्रेसनको कुरा हो रवि लामिछानेले सरकारमा आएका छैनन् अथवा एकचोटि थोरै समयको लागि आए त्योभन्दा अगाडि नै रवि रवि लामिछाने एउटा व्यक्तित्व बन्यो नि त विरोधको राजनीति गरेर उहाँको उदय भएको र विरोध कहाँ गरे भन्दाखेरि म्यान पावरकोमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिका बारेमा विरुद्ध गरे भ्रष्टाचारका चाहिँ स्ट्रिङ अपरेसनहरू गरे यावत कुराहरू गरेपछि एउटा पपुलिजम उहाँको बढ्दै गयो उहाँ सरकारमा गएर डेलिभरी कस्तो गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ मान्छेलाई थाहा छैन होइन तर अरूले गरेको डेलिभरी ठिक भएन भन्ने कुरा त जगजाएर छ नि त अरूले गरेको भ्रष्टाचार जगजाएर छ त्यत्र त्यत्र काण्ड सबैले सुनेको छ त्यसले गर्दा तिनका विरुद्धमा रवि लामिछानेको पार्टीलाई चाहिँ नि सबै जनताले गर्दै र आफूले मन पराइरहेको व्यक्तित्व कुनै पनि अपराधमा नसंलग्न नभएसम्म त्यति साह्रो मान्छेले गर्दैन तर यिनीहरूले चाहिँ अब सानो मात्रै मिस्टेक गर्यो भने मान्छे पुरै खनिन्छन् किनभने हरेक ठाउँमा तपाईँले भ्रष्टाचार देख्नु भएको छ मैले हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार देख्नु तपाईँले गर्नुभएको छ हामी जति मान्छेले मालपोत जाँदा भ्रष्टाचार देखेको छौँ कर कर कार्यालय जाँदा देखेको छौँ कुनै ठाउँ यस्तो छैन जहाँ भ्रष्टाचार नदेखेको होस् र कतिपय सन्दर्भमा हामी पनि संलग्न छौँ जस्तो मैले म आफूले राज्य दोहन गरेर केही खाएको छुइनँ होला तर एउटा कर्मचारीलाई खुसी नपारिकन मेरो काम महिनौ दिनसम्म लन्ठिन्छ भने मैले काहीँ काहीँ दस बिस हजार रुपियाँ पैसा बाँडेको पनि होला त्यस्ता कसले बाँडेको छैन चाहे नागरिकता लिन जाँदा होस् चाहे पासपोर्ट होस् चाहे तिनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने मान्छेले तिरो यी प्रत्येक नागरिकले जीवनमा एकपल्ट दुईपल्ट तिनपल्ट चारपल्ट कर्मचारीलाई या नेतालाई घुस खुवाएकै छन् भनेपछि यो सिस्टममा सबै मान्छे भ्रष्टाचारी छन् भन्ने कुरो त जग जाहेर छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले जे गरे पनि अपराध लाग्छ र यिनीहरूका विरुद्ध मान्छे उभिन्छन् तर रवि लामी छानेको एक कार्यकाल उसले सरकार नचलाउन्जेलसम्म उसका नेता अथवा चाहिँ सहायक नेताहरूले चाहिँ नि डेलिभरीको राजनीतिमा पर्फर्मेन्स नदेखाउन्जेलसम्म जनताले अहिले विश्वास गरिरहेछन् किनभने अपनत्व दिएको हो यत्र मत दिएका छन् त्यति त्यो कारणले गर्दा रविको केसहरू साना मसिना केसहरू अझै चौरासीसम्मको चुनावसम्म पच्छन् हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद आदरणीय दर्शक वृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ विश्लेषक महेन्द्र कुमार थापासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो भिडियो सम्वाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार